پیارے بچوں آج میں آپ کے لیے ایک مورل سٹوری لے کے آیا ہوں جنگ ایک جنگل میں شیر اور چوہا رہتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ شیر سو رہا تھا اور چوہا جنگل میں ٹہلتا ٹہلتا اس کے پاس آ گیا اس نے دیکھا کہ شیر سو رہا ہے وہ کھیلتا کھیلتا آ کر شیر کے بالوں میں گھس گیا شیر گہری نیند میں تھا اور چوہا وہاں کھیلتا رہا اس کے بالوں میں چوہا جیسے ہی نکلا شیر نے پکڑ لیا چوہے نے اسے معافی مانگی کہ دوبارہ میں اس طرح نہیں کروں گا ایک دفعہ مجھے چھوڑ دو تو اس نے چوہے پر اسے رحم آیا اور اس نے چوہے کو چھوڑ دیا جیسے ہی چوہے کو آزاد کیا تو چوہا بھاگتا ہوا جنگل میں دوبارہ واپس چلا گیا اور اس شیر کا شکریہ ادا کیا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جنگل میں کچھ شکاری آ گئے انہوں نے شیر کو پکڑنے کی پلاننگ کی کہ شیر کو آج پکڑتے ہیں ہم تو وہ خود سے باتیں کرتے رہے کہ کیسے اسے پکڑیں پلاننگ بناتے رہے اور شیر کو انہوں نے پکڑ لیا اور جیسے ہی وہ پنجرے میں شیر قید تھا چوہا وہی چوہا جس پر اس نے رحم کھا کے چھوڑا تھا شیر کو آزاد کروا دیا